在周一的部分，我们会逢到的是祈教日，而祈教日呢，基本上呢，在历年来了，一般呢，都是一整个村呢，至少有百户以上呢，会参与的活动。通常呢，会是以十二年、六十一年或者是七十二年的一个周期呢，来做一次办理。它是属于一个最高的仪式的一种祈福模式。那通常呢，在当天呢。 我们很大力呢，可以就是帮自己呢，透过呃祈福的模式呢来开运。那多数的人呢，可能都会想说，我想要就是求钱财呀、事业顺利呀、身体健康啊、姻缘好啊，哦，或者是说想要那个转运化小人等等的那。 普遍来讲呢，老师会建议哦，我们在这一天呢，我们可以运用这个九转莲花或是九品莲花，也就是有九个颜色的莲花呢，来帮自己呢，就是祈福。那么这个莲花呢，基本上就是在拜拜完之后，把它化掉就可以了。那这莲花呢，这九个颜色分别呢，代表的是呢，比如说绿色呢，它代表是希望小人可以远离。那再来。 这个黑色呢，它代表是祈求身体能够健康；然后黄色呢，代表是我们希望呢可以转运、开运、接财运。那再来就是我们有这个白色的部分，它代表的是希望能够增长我们的智慧哦，开我们的时事。那么红色的部分呢，代表是希望有多一点的贵人前来扶持。那么如果呢，有紫色的话呢，它代表希望我们可以在 呃，感情啊，或是人际交际、人员部分呢，都可以呢，更上一层楼。那再来就是蓝色的部分呢，是祈求家运哦，可以很好，然后出入可以平安。那再来就是粉红色呢，是希望我们可以聚好的缘分到我们的周围，同时它也有代表的就是除秽的一个效果。 那最后就是橙色的部分，它代表的是祈求事业的部分可以顺利。所以透过这九个颜色的这个九品莲花或是九转莲花呢，便可以帮我们启动哦，呃，这个祈福的这些项目呢，都可以一一的实现哦。有需要的朋友们，不妨呢可以运用呢这个莲花呢来帮自己在当天转运。 那么在当天呢，也是一个很适合可以纳畜跟求子的日子。那么纳畜呢，也代表是，比如说你想要养宠物，那么老师会建议在当天，请大家尽量用认养哈来代替购买的行为，也是属于一种帮自己植福田的模式哦。当天同时也很大力，我们可以纳采、嫁娶以及动土。那么有想要开池的朋友，也很大力可以在当天呢。 做开池，一般呢，在这一天呢，很多时候有些地方的人呢，也会运用这个酒呢，来净洒，比如说来这个镇煞，哈，比如说屋里的宅气要镇煞五黄方，或者是呢，做这个安神泄土的动作。那么有相关需求的朋友，不妨都可以参考一下。再来就是周二这一天。 周二这一天呢，我们会逢到的是宝光重日，那么当天同时也逢到的是大偷休日，意味的是在当天呢，我很适宜在晚间的时候，我们可以把期待的这个水晶相关的开运物品呢，放到月光下来，达到这个除秽跟重新加持的一个效果。不过一般会比较建议呢，是针对比如说绿幽灵啊，或者是呃碧玺啊，或者是黑曜石这一类的。 哦，来做除秽。那么在当天呢，也很适宜呢，就是在晚上呢沐浴之后，那我们可以呢到这个呃窗户边啊，只要能够看到月亮的地方哦，来去做一个深呼吸吐气五分钟，啊，也是属于可以开运的一个方式哦。另外，我们来看一下周三这一天，在当天逢到的是玉堂扶伤的日子。 从当天的早上的这个五点到九点哦，也就是我们的卯时跟辰时这两个时辰，都是很大力，我们可以同时做开池跟放水的。如果您在周一已经开池了，也可以运用在周三这一天来做放水。那么切记哦，在当天呢，呃，针对属马的朋友呢，我们在呃跟他人的沟通跟协调方面呢。 相对的会比较差一些，因为比较容易受到先吃星术的影响，让你的心情比较容易会没有耐心，比较容易烦躁，所以务必在当天要多注意一下我们的这个呃桌的言语的部分。那么在周三这一天普遍呢，针对有需求想要做一些交易啊，或是开市上官赴任啊，多数都是很适宜的哦。再来，我们来看一下，就是周四这一天。 在周四这一天，我们逢到的是九空日。这一天呢，会针对属鸡跟属猪的朋友要特别的注意，因为你们同时会逢到了这个白虎星宿哦，跟天狗星宿这两个星宿的一个影响。所以，一般来讲呢，在当天除了出行之外要注意之外呢。 呃，跟人的互动关系呢，也要特别的留意一下，在当天也不宜去做一些交易，因为当天同时逢到了天贼跟三上星宿的一个影响下，很多的交易呢比较容易会有一些。 争分出来，所以不建议在当天有任何大型交易或是斡旋的行为哦，甚至交车这一类的、交屋这一类的都尽量避免。基本上在周四九空日，老师建议即喜事是少取为妙。再来周五这一天，我们逢到的是进贵日，当天同时呢逢到的是六合五富，所以非常适宜针对如果是呃这个厂办啊，或者是。 你的这个 SOHO 族呢，在家里要放一些能够针对帮你呃工作上运用到的一些机器哈，我们都可以在当天呢把它插上电哦，也就是可以安机械，可以开光，都很适宜在当天去做。那么再来就是在当天的酉时，也就是下午的五点到七点是非常适合可以会亲友哈，或者是出行的。 因为在这个时候呢，我们要去谈一些 case，或者是说要联系感情啊，啊，或者是在当天这个时间点把信件送出去，都是，呃，很适合的，比较容易呢，可以促成接下来要谈的一些案子或是采购案哦。那么有需要的朋友，不妨可以参考在这个时候呢，再把这个信件给寄出去。再来就是周六这一天，我们会逢到的是四元二将的日子。 当天呢是很适宜，我们可以做祈福的吉日。不过这一天同时逢到的是戊探病，所以有相关需求的话呢，请尽量提前或是延后才是比较理想的。周六这一天一样是很适宜，可以做新宫动土、上梁、嫁娶，还有包含呢，很适合去放下一些不必要的东西，尤其是在我们的这个晚上的。 八点二十九分逢到下弦之后呢，我们可以对着月亮祈愿，去舍弃一些东西，比如说身上的赘肉，也就是你想要减肥，或者是纠结的一些事情、不好的一些情绪，哦，那么想要放掉的一些，呃，理清楚的一些关系，都可以在这个时间点去做一个祈愿哦，大家可以参考一下。 最后，我们来看一下，在周日这一天，我们会迎接的是复兴天德合的日子。在当天呢，很适宜呢，男女性的朋友都可以帮自己呢，就是理头发啊，不管你是要剪要修，都很适宜。同时呢，针对我们的手跟脚的部分，也建议呢，我们可以那个去角质、剪指甲、做个修剪，甚至女性朋友想要做美甲，都是很适合的。 开运除晦模式哦，请大家参考一下了。再我们来看一下的，就是当周的运势，王友是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在当周这三个生肖的朋友呢，是需要记得你们的好运是来自于。 剔除掉一些根本的问题，就像一个啄木鸟必须要从这个树干上把一些蛀虫给挑剔掉。虽然这些看起来都是不起眼的一些小毛病或者是小问题，但是久了之后必然会产生后患。所以呢，在当周的好运就是你可以很容易的。 发现这些小的问题的根源，然后请你务必要一一的把它们给清除掉哦。那么在当中也很适宜去做一些奉献，也就是如果你去当一些志工啊，或者是去多帮助他人的时候，你都可以从这些行为跟模式里面呢，获得其他的一些间接的好处或是发想。在当中呢，能够滋润你的呢，通常就是多一些的阅读哦。 或者是多看一些文献资料，他们能够提高你的直觉本能哦，甚至可以让你在职场上呢更加的豁达哦。那么以上呢提供给这三个生肖的朋友们参考。接下来让我们来看一下其他生肖的朋友在当周又有什么特别需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于信念重拾的一周，而且你在当周呢整个自信心是爆表的。 你的这个资讯的来源呢，从周遭的人事物所提供的都会相对的多，他们也会间接的变成一个可以被告你的业务量的一个好的这个呃契机哦，所以请好好的在当周呢冲一波，当周属老鼠的朋友要留意的天数是周一。 下一个生肖是属牛的朋友。属牛的朋友，在这个礼拜是属于收获满满的一周，而且呢，你的这个自发性啊，还有你的效率呢，在当中非常的好，整个都是提高了。包含呢，就是你的理解能力啊，在当中呢也会提高非常的多。所以，只要你的步调一直维持着，然后不偏不离的状况下，就能够在这个礼拜呢，收拾你的，得到好的。 这个成果跟成效哦，在当周留意的天数是周三，下一个生肖是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友在当周是属于表现亮眼的一周，大部分的事情都能够心想事成，而且在人际方面呢，也感觉是属处于八面玲珑的一个状况。在当周这样的一个写照下呢，只要你能够好好的运用这一股气势呢。 过好你的生活，你会发现这个礼拜过得真的是多彩多姿，而且是发自内心的快乐哦。当周属老虎的朋友并没有需要留意的天数，下一个生肖是属兔子的朋友。属兔子的朋友在当周是属于鸿运当头的一周，而且呢，什么事情都难不倒你，就算有什么。 人跟你说什么负面的事情呢？你总是能够很瞬间的转运转念哦。那么在这个礼拜呢，你会有很多很多的一个想法，而且他们都很容易被他人给接纳跟采用。所以好好呢，在当中运用这一股气势呢，让你在工作上可以发光发热吧。在当中属兔子的朋友也一样，没有需要留意的天数哦。 下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友在当周是属于沉默是金的一个状况，所以老师会建议在当周真的真的切记不宜多话，因为呢，你很容易呢一开口就把事情呢引导到不对的地方，或者是呢让人家有觉得哪壶不开哪壶的那种状况。所以在这个礼拜，建议你就当个观察者就可以了，这样子也可以让你在当周呢。 避免很多的事端哦，在当中留意的天数比较多，除了周一之外，还有周五跟周日哦。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要捕捉细节的一周，而这也意味的是，在当中呢，这些呃魔鬼啊都是藏在细节里的，而这些魔鬼呢，往往都是会造成。 一些失失误或者是问题的关键点，所以请务必记得，属蛇的朋友呢，在这这个礼拜一定要记得好好的去看看你眼前所要交付出去的东西，再来呢，在当中也非常需要记得要怎么样去。 就是读空气，还有看气氛跟看状况哦，这样子才不会让人家觉得你有点白目。那么属蛇的朋友在当中要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友在这个礼拜是属于缺乏自信的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜你的潜意识中就很容易否定自己，你会觉得我不够完美，我做的不够好。 而且你会觉得我不配得到这些认可，哈，所以在别人给予你这些眼呃眼光或者是信任或者是认同的这眼光的时候，你反而会觉得有很多的压力，反而会容易把自己局限在这样的一个呃想法小剧场的漩涡里面。那老师会建议呢，请你尽量呢。 不要让自己掉入这样的漩涡，不然你真的会被自己的情绪给淹死哦。当周呢，属马的朋友要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于选择问题的一个状况，而这个代表的是什么呢？ 打个比方，就是老师会建议你在当中，如果碰到任何问题的时候，请你要先想一下，在选项之外的答案有些什么。用一个最好的案例就好了。如果你要去买早餐的时候，然后你说老板给我一份烧饼，结果老板就问你，那你要加蛋还是要加油条？其实你也可以什么都不加，这就是老师举例的，呃，属于选项之外的答案。因为如果你按照老板的套路， 问了你要加蛋或是加油条，你做了这二选一的这个部分的话，那么不管你选什么，对方都是获利的那一方哦。所以，请你要好好的去把持住，去那个想好你自己真正需要的是什么，然后做好最好的选择哦。那么属羊的朋友在当中要留意的天数一样有三天哦，除了周二、周四之外，还有周六。 下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是属于需要找突破口的一周，而这个突破口呢，并不代表是说你会有问题，而是代表我们在生活中，或者是感情中，或者是在你的事业当中，你都会需要一个出口来让你有这个安全感或者是踏实感。所以呢，找突破口在这个礼拜，并不是为了要逃避，而是为了要让你。 更加的有这个气势哦，所以金属猴子的朋友不要忽略了自己的需求。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周五。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于口才制胜的一周，而这个意味的是呢，要让你去说服别人，并不需要你去嘴，也不是你要去做诡辩，都不是哦。 本周呢，你周遭的人呢，都很容易呢，会来给你一一臂之力来协助你哦。所以呢，只要你能够踩到对方的这个点上，他们都很容易会把这个助力呢奉献出来的哦。那么属鸡的朋友，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周六。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜容易进入过度解读的一个状况，而且这个礼拜你很容易让人家觉得你时不时都爱翻开小本本，这小本本可能就是记旧账 <laughs> 或者是记仇、翻旧账那种感觉，所以你很容易有那种副磁场，让人家觉得你怎么好像老是在抱怨或是指责别人的过失。 与其这样，不如过多去想想看，怎么样把眼前的一些问题给解决，才是比较实在的哦。在这个礼拜，切记不要老是去踢皮球。当周要留意的天数有一天是周日。最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当周是属于稳扎稳打的一个状况，而且呢，基本上呢，很多东西都可以给你带来很大的一个助力哦。 尤其是团队啊，或者是你的这些呃合作的伙伴、客人或是厂商哦，尤其是这种长期在互动的，因为你们会因为过去呢所拥有的一些默契，而让事情呢更简单的上手，然后更快速的完成。所以在这个礼拜呢，切记多找你比较熟悉、有默契的这些对象来去合作，可以让你的效率 double 哦。 当周要留意的天数有一天是周六。最后，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪、属属鸡的朋友；第二名是属老鼠的朋友；而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上，在这个礼拜呢，我们需要保持一点神秘感，还有呢，要用一些，比如说。 你看，常常会看到的一些，呃，小测验呐，好，用这种呃东西来跟对方去做互动呢，或者是分享，是比较容易可以让你们的感情加温的。再来就是在这个礼拜，如果你忽然有一个感觉，就是诶，我觉得好像他会想要怎什么，或者是好像我做什么是不错，请记得在当周直觉也会是一个指引你们呢提升感情的一个好方法哦。 以上提供给这三个生肖的朋友们参考。再来就是在当周的开心开运的这个植物呢是香蕉，然后呢我们的开运的矿石呢是这个土耳其石，还有开运色彩呢是蓝绿色，提供给你们参考一下了。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必。 在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞以及分享。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是下方的 LINE 群，以及透过下方的预约表格预约面对面咨询。我是金英老师，感谢大家的收看，我们在下周再见喽，拜拜。